Pode até posar no meu malote, é que o pai conta forte. Traz as Red aqui pra elas tomar. Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte. Quer agressividade, então vai tomar. Cato, tucada profunda, só soco na nuca. Puxão de cabelo, tapa na bunda. Cato, tucada profunda, só soco na nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Catuca, tucada profunda, só soco na nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Catuca, tucada profunda, só soco na nuca. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Bunda, bunda. Puxão de cabelo e tapa na bunda. Bunda de cabelo e tava na ponta, ponta, ponta Puxão de cabelo e tava na ponta, ponta, ponta Catuca, cada profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tava na ponta Catuca, cada profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tava na ponta Pode até posar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as redes e que pra elas Jogue forte, meu de tapa tá bem forte Quer agressividade, então vai tomar Puxão de cabelo e tapa na bunda, bunda, bunda Puxão de cabelo e tapa na ponta, bunda, bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda, bunda, bunda Puxão de cabelo e tapa na catuca, tuca, tuca, tucada, prada, prada, prada, profunda, profunda, profunda, onda, onda, onda. catuca, tuca, tuca, tucada, prada, prada, prada, profunda, profunda, profunda, onda, onda, onda. Batuca, tucada, profunda, só soco na nuca. Chão de cabelo, tapa na bunda. Chão de cabelo, tapa na bunda, bunda, bunda. Chão de cabelo, tapa na bunda.